ассалаумағалейкум құрметті қазақстандықтар мен шымкент қаласы тұрғыны марат қасымбек. мына кешегі екі үш күннен бері астана қаласында ә, көп балалы аналардың соншама олардың ә, мұң мұқтаждарына тыңдамай қайта оларды зорлап автозактарға машиналарға тығып автобустарға тығып сүйреп алып кетіп бара жатқанын көріп мынау бей жай отыра алмай мен осы <clears throat> полиция қызметкерлеріне ә, судьяларға прокурорларға басшыларға бір екі айтатын сөзім бар тұғын бізде қазір <clears throat> елімізде мына назарбаевтың құрған осы системасында барлық нәрсені ақшаға сатып алу керек мансапты да басқаны да имам ағзам рахматуллах алейхті сол кездегі ә, әміршісі ә, патшасы деп айтсақ болады имам ағзам рахматулла алейхке сен қазы боласың дейді біздің тілмен айтқанда судья боласың дейді ғой сол кезде имам ағзам рахматулла құдайдан қорыққаны соншалықты мен қазы болмаймын дейді сонда сол кездегі патша жоқ сен қазы боласың деген кезде жоқ мен қазы бола алмаймын деген кезде сен өтірік айтып тұрсың сен бола аласың қазы деген кезде имам мағзам рахматулла айтқан екен міне сіз сонда өтірікші адамды қазы етіп қоймақсыз ба деген екен бұл ағайындар имам ағзам рахматулла сондай тақуа білімді пайғамбарымыз қандай жеті ә, жүзден астам жеті жүз мыңнан астам хадисін жатқа білген құранды жатқа білген алты жасында қари болған ұстазымыз болып келеді осы ұстазымыз неліктен қазы болудан бас тартып жатыр ертең ол қияметте осы біреуді ә, жаңағыдай заңсыз жаңағы э, үкім шығарып қойсам ертең аллахтың алдында жауап берем деген қорқынышпенен қазы болудан судья болудан біздің тілмен айтқанда бас тартып отыр ал енді біздің мына қазіргі осы шақта барлық мына мансаптарға біздің қазақстандықтар әкім болса да судья болса да прокурор болса да басқа болса да барлығы иә, ақша төлеп тұрып жұмысқа тұрады жұмыс орнына мен мына министр болса мен жаңағы сот болсам прокурор болсам деп барлық барлық осындай ә, құзырлы органдарға ақша төлеп кіріп жатыр бұның сіз, сіздер осы мынау сол жерге отырғасын бір әділ жұмыс істесеңіздер мейлі екен мынау сіздерге берілген заңсыз бұйрықтарды орындаймыз деп өз халқыңызға соншама қиындық туғызып жатқандарыңызды өздеріңіз де біліп отырсыздар сіздердің ата аналарыңыз үйретпеген бе жас кездеріңізде судың да сұрауы болады балам деп біз әйтеуір кішкене кезімізде бізге үйреткен балам судың да сұрауы болады әр қадамды ойланып басқын біреуге зиянын тигізбегін деп пайғамбарымыз саллаллаху айтады адамның ең жақсысы дейді тілімен де көрісімен де э, тілімен де қолымен де көршісіне зиян тигізбеген адам дейді ал сіздер мына бүтін адамзатқа қазір осыншама қиыншылықтар көрсетіп жатсыздар мына осы сөзімді мен судьялар прокурорлар әкімдер әкімнің орынбасарлары әкімшілікте істейтін барлықтарыңыз осы қандай да бұйрық келсе оны бұлжытпай осы тезірек орындауға әрекет жасайсыздар енді сіздерге айтарым мына осы назарбаевтың құрған осы жүйесінде 30 жылдан бері барлық жақта әділетсіздік парақорлық өздеріңіз біліп отырсыздар жұмыссыздық ә, айта берсең өте көп орындап жатқан мына бұйрықты орындап жатқандарыңызға қияметте қандай жауап береді екенсіздер өзі мына тоқаев осы былтыр президенттікке отырғанда қолын конституцияға қойып тұрып мен халқыма еліме қызмет етемін адал қызмет етемін деп ант ішіп еді міне кеше бір топ аналар сол астана, астана қаласында ә, өздерінің уәждерін айтып барған кезде мына қасына шығып елдің ауырын жеңілдеп жеңілдетемін деп келгеннен кейін қастарына шығып сіздерде уәжін сол адамды аналарымыздың уәжін тыңдайтын Ә, тыңдап соларға жеңілдік жасайтын мынау президентіміз қасым жомарт тоқаев осы шығу былай тұрсын ә, өзінің жаңа орынбасарларын да шығарған жоқ басқаны да шығарған жоқ қайта оларға оларды мынау ә, полиция демеймін бұлар менттер таза мына иттер бұлар жаңа фас десең жүгіріп бара беретін соларды жіберіп барлығын тоз тозын шығарып сүйреп аяқ қолдарын қайырып барлығы машинаға басып автобустарға басып алып кетті көзіміз көріп отыр соған жүрегіміз ауырайды біздің сол үшін өзіміз белсенді болып жүрміз мынау белсенділігіміз мына мына біз ә, жетіскеннен басқадан емес осындай елімізде болып жатқан әділетсіздікке мына шыдай алмай ә, елдің алдына түсіп осы өзіміздің наразылықтарымызды білдіріп жүрміз оған сіздер мына экстремист дейсіздер басқа дейсіздер қазақтар ешқашан экстремист болған емес ата бабаларымыз экстремист болған емес мұны экстремист мына жоғарыда отырған сіздер боласыздар сіздердің құлақтарыңыз мынау осы басшылардың заңсыз бұйрығын орындап жатқан барлық қызметкерлерге ол судья болсын прокурор болсын э, кнб болсын полиция болсын қызметкерлеріне құраннан нақты аят оқып беремін қазір ертең қияметте жағдайларыңыз қандай болар екен біліп қойыңыздар бұны мен өзім тоқып айтып жатқан жоқпын менің әкем шешем айтып кеткен жоқ бұны құранда аллах субхана тағала айтып тұр өздеріңіз сенбесеңіздер құранның қазақшасын алыңыздар мына халифа алтайдың аудармасын алып оқысаңыздар болады ақсап сүресінің алпыс жетінші аяты бисмиллахи рахмани рахим раббымыз деген жаңағы заңсыз бұйрықты орындап жүрген барлық қызметкерлер тозақта болып сол тозақта раббысына жалынып жатқан жерім раббымыз басшыларымызға үлкендерімізге бой ұсындық бізді солар адастырды дей деген. 68 ші аят дәл осы ақсап сүресінің 68 ші аятында Раббымыз оларға дейді азаптан екі есе бер және оларды рахметіңнен мүлдем аулақ қыл деп жылай деген міне осы істеп жатқан істеріңізге мына мына дүниеде қанша өмір сүресіздер ары барса бір 80 жыл 90 жыл өмір сүретін шығарсыздар мақұл 100 жыл өмір сүріңіздер бірақ ертең бір аллаһтың алдына жаңағыдай сұрау жауапқа барлығымыз барамыз сонда осы мынау алып отырған мынау менттерге айтатыным жүз мың екі жүз мың үш жүз мың айлық алатын шығарсыздар ары барса миллион алған миллиард алған тағдырлеріңізде де ол мына дүниедегі жаңағы қалып кетеді ақшаларыңызбен ешқайсысыңыз ә, э, ол дүниеге бармайсыздар аллахтың алдына тек қана таза жүрекпен таза жүрекпенен барған адам ғана құтылады елге жерге жер үшін ә, жан ашып елге қызмет етіп елдің ауырын жеңіл қылатын адамдар ғана осы аллаһтың алдында жарық жүзбен тұрады ал мына ұры биліктің заңсыз әрекеттерін біле отыра барлықтарыңыз солардың заңсыз бұйрықтарын бажарамыз деп өздеріңізді өздеріңіз тозаққа тықпаңыздар ертең міне сіздерге құраннан екі аят оқып бердім ертең қалдеріңіз қандай болады мен сіздерге осы полиция қызметкерлеріне прокуратура кембі қызметкерлеріне судьяларға барлықтарыңызға айтатыным бұл уақытынша дүниеде өздеріңіз жақсы жасау үшін бала шағаларыңыз жақсы жасау үшін мынау заңсыз әрекеттерге бармаңыздар біздің конституциямызда айдан арыл жазылып қойған әрбір қазақстан әрбір азамат өз еркін өз ой пікірін еркін түрде Э, митингтерде шерулерде бейбіт шерулерде ә, демонстрацияларда өзін хақ құқын айтуға құқығымыз бар біз сіздер соларды шектеп мынау ә, басшыларыңыз берген бұйрықты, бұйрықты заңсыз бұйрықты орындаймын деп осыншама жағдайға түсіріп жатсыздар халықты кешегі мына аналарымызды көріп жүрегің ауриды жүрегің ашиды байқұстар қандай шырылдап жүр құранда алла субханала айтады кімде кім дейді шаңның салмағындай жақсылық істесе қияметте соның жақсылығын көрсетемін кімде кім шаңның тозаңның салмағында жамандық істесе соның азабын тартады деген сіздер кеше қаншама қанша аналарымыздың көз жастарын судай төгіп соларға қарамай мынау ит десе иттен жаман мына итті ғой ана бағып өсіреді ырылдатып жаңағыдай айдақтаса егесі кімге айдақты соған шауа береді ол итте ақыл жоқ бұл мына неге айдақтап жатыр бұл қандай адам деп ол ойламайды ит ол иттігін істейді ал енді сіздер адамның балаларысыздар ғой сол жерде мына полиция қызметкерлері мына аппақ киім кигізіп қойыпты сіздердің барлықтарыңызға жаңағы полиция э, полицияның қызметкерлері емес сияқты ә, бұл құдай көріп тұр ғой өздеріңізді жүректеріңізбен сезіп тұрсыздар ғой ертең аллахтың алдында қалай жауап бересіздер астағфирулла ойланыңыздар көздеріңізді ашыңыздар мына билік шіріген билік бәрібір құлайды аз қалды аллах субхана тағала айтады құранда әрбір жамандықтан кейін екі жақсылық берем деген сол жақсылыққа жетіп қалдық отыз жыл мына елді биледі ә, назарбаев отыз жылдың ішінде Ә, Қазақстанды осындай бай мемлекетті алла тағала жердің үстінде жердің астында байлыққа толтырып берген ә, елімізді ә, талан тараж етіп ар жақтарға сатып осындай жағдайға түсірді соның үшін барлықтарыңызды мына полиция қызметкерлері прокуратура кнб қызметкерлері сіздердің мына қан тамырларыңызда нағыз қазақтың қаны ағып тұрған болса көздеріңізді ашыңыздар мына жұмыстарыңыздан босауларыңызды мен сіздерден талап етемін неге десеңіздер сіздер заңсыз бұйрықтарды орындап жүрсіздер соның үшін көздеріңізді ашыңыздар ойланыңыздар ертең барлығымыздың баратын жеріміз бір аллахтың алды кімде кім мына дүниеде еліне жеріне шынымен адал қызмет етіп халықтың жағдайын ойлап ә, қызмет еткен болса аққа құдай жақ дейді алла тағала айтады мен өзіме өзім зұлымдық харам еттім тағы да сендердің іштеріңде де бір бірлеріңе зұлымдық етуді харам еттім деп жатыр соның үшін мына зұлым биліктің айтқанын орындамай ә, осындай бұйрықтарды орындамай көздеріңізді ашып ә, оянуларыңызды талап етемін барлығымыздың барлығы баратын жеріміз бір аллахтың алды көздеріңізді ашыңыздар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады «Ә, хадисінде келеді мұсылман мұсылманның бауыры дейді сіздерді әлі де кішкентай жүректеріңізде иман болса сіздердің ата аналарыңыз имандыққа кішкентай үйреткен болса сол жүректеріңіз түбіндегі тұрған имандарыңызды ояту үшін айтып жатырмын мен альхамдулилля мұсылманмын және де мұсылман бауырларымның тозақтағы жануын мен қаламаймын соның үшін айтамын мына өздеріңіздің әзіргі істеп жатқан қылмыстық жұмыстарыңызды тоқтатыңыздар формаларыңызды шешіңіздер ертең иншаалла жақсы билік мына билікті ауыстырып бейбіт түрде ә, парламент республикасын құрсақ иншалла сол кездері барлықтарыңыз қайтадан орындарыңызда тұрасыздар сіздердің жұмыстарыңызды өздеріңіз істейсіздер сіздердің орындарыңызды біреу алып қоймайды міне осы бастан ойланыңыздар ә, және де пайғамбарымыз саллаллаху хадисінде келеді мұс, ә, ә, өзіңе жақсы көрген нәрсені басқа мұсылман бауырыңа жақсы көрмейінше иманың бүтін болмайды деген соның үшін мен өзіме жақсы көрген жәннатты ә, сіздерге де жақсы көріп отырмын соның үшін көздеріңізді ашыңыздар ойланыңыздар мына ә, қамшының сабындай мына өмірді өздеріңіз ә, жаңағыдай тозаққа түсетін амалдарды істемеңіздер жақсы амал жасаңыздар елім жерім үшін деп жаның, жанып жасау керек қазір ел біздікі жер біздікі мына осы билік назарбаевтың құрған мынау системасы өздеріңіз көріп отырсыздар жеріміз сатып жатыр еліміз сатып жатыр байлықты жер асты байлықтарын соншама сатып енді ол жетпегендей міне 2016 жылы жер сатамыз деп шықты мынау мораторинг деп қойды 5 жылға мораторинг бітпей жатып әлі бір алла біледі нелер жасап жатқан бұлардың соның үшін көздеріңіз ашыңыздар ә, ояныңыздар халықпен бірге болыңыздар ә, атам қазақ айтады ғой ер ел үшін туады жер үшін өледі деген сіздерді ата аналарыңыз осы дүниеге келгенде мына полиция қызметкерлері бола ма прокуратура сот қызметкерлері бола ма кенбі қызметкерлер бола ма сіздерді мына әкелеріңіз сіздер туылған кезде қуанған менің ә, әйелім ұл туды ә, осы ұл енді елді жерді қорғайтын батыр болсын деп армандаған шығар әрбір әке соны ойлайды ғой сіздердің де әкелеріңіз соны ойлаған шығар сол әкелеріңіздің аталарыңыздың ә, ойлаған ә, армандарын енді сіздер жеткізіңіздер мына уақытынша болса да мына формаларыңызды шешіп халықпен бірге кішкене болыңыздар тағы да қайтарып айтамын ертең осы жұмыстарыңызға қайтадан өздеріңіз отырасыздар соның үшін көздеріңізді ашыңыздар айта берсең сөз көп ә, негізінде құдайдан қорқу керек мынау әзіргі мына біздің ә, имамдарымызда осы осы құранның аяттары өте тола әділ, әділдік жайлы айтқан соларды оқып айтатын имамдарымыз қайда муфтиіміз қайда оны айта беріп айта беріп шаршадық алла тағала хидаят берсін өздеріне Ә, әркім не істесен не істегенін алла тағала көріп отыр құранда айтады сендер не істеп отырғандарыңның бәріне мен хабардармын деген ә, жүректерімізде не болып жатқанын да өте жақсы біледі аллах субхана тағала соны ертең біздерден сұрайды соның үшін мынау аналарды сонша шырылдатқан жаңағы полиция қызметкерлер полиция емес менттерге айтарым ойланыңдар көздеріңді ашыңдар ертең бұл дүниеде жауап бермей, берем, бермейміз деп ойласаңдар қияметте аллахтың алдында жауап бересіңдер айтып отырмын ғой ата аналарыңыз қуанған менің әйелім ұл тапты елді жерді қорғайтын ә, батыр азамат болсып өссін деп армандаған әкелеріңіз соны ойланыңыздар ә, жақсы қош сау болыңыздар ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух